Juste au-dessus. Je gèle Ça c'était pas beau jeu. Hein. Ah Oh beau jeu Ah bah pas beau Beau jeu hmm. Juste Qu'est-ce que t'as fait Allez pas de pousser la tresseur